awusezifihle apha wenza ntoni yho ntombazana ndini hmm. ukhona umntana onengxaki pha eklasini yam ne ndadibana ne-head yam yathi mandifilishe le fom qala ndiza kugusha through ilena profile yakhe enento enintsi ukufa uzokhangela uba ikhona na ingxaki yakhe yarekhodwa ngaphambi koku then ndifuneke ndifilishe le fom ayinintsi le nto ufunwa apha ndiyayazi kaloku and iniluncedo ke loo profile mhm. bendikhe ndayifilisha kaloku nam bendinomntana nyhani ewe and indincede kanjani because ndenzeka qala benquma yhu ha-a yho hayi senintsi le nto ifunwa apha mm. kodwa ndayibhala ndayibhala ndayenza ndayenza ngoku ndifumene ne-ot ke sisi imeko yomntanam iyalandelelelwa so umenzisa izinto obonayo uba ziyamnceda mm. heyi so ithini ke uthini uzothini ke ngoku after this bangabi uyi-one ah, uyi-one uyi-one okwangoku and into endiyibonayo phaa ikhona i-information ebhaliweyo sekhe wazanywa ngaphambili but andiyazi uba baphela ndawoni nale process akhe and uzatsho undincede because ezi zinto ezifunwa apha ngeli xesha andikho sure okanye ke kandiyijonge ukuba ndiqonda uba ininzi le nto ufunwa apha mm. okay okay yi-support needs assessment form yeah. lena ne mm, mm. okay so qala kuthethwa ngee-areas of concern uba yintoni le endihluphayo ngalo mntana yeah. so ndibhala laa ngxaki ndiyaziyo bendithethe ngayo ne yes. okay mm. um noba ndiqale ndayiqaphela uba yenzeke nini mm -mm. okay okay jonga le information ilapha yile ndizayifumana bendisendiyibonile kule mm, form mm. okay strengths and needs of the learners balulekile ke because nenzekayo andithi njengoba eh, eh, uyifumanisa into yoba unengxaki wena mm. yena wena umbonile uba unengxaki kodwa ke ayinothetha into yoba akanayo into lo mntana into e, e, ayenzayo e, erayithi erayithi jonga into endiyibonayo apha yabo kuthethwa ngocommunication mm. akanangxaki ngecommunication mm, ne i-learning now ah, into bafuna ndiyibhale apha kule learning le ndawo yakhe le ndaba yakho yobhala yes mm. qha okay jonga ndiyayiva le nto ithethwa pha ustrengths uyakwazi ufunda yes. like ngumntana ofundisekayo mm -hmm. iproblem ke ngoku yakhe qha kokuthini kukubhala like kukubhala nowuyazi uba afuneke aqale ubhala ndawoni apha em encwadini yes. okanye ayazi uba funeka esikipeyini eh, le nto ayibhalayo iyafundeka mm, uyabo mm. okay behavior social competence icace nakumntu ezawuyifunda yaqonda okay mm. Ah, hayi akanamabehavior iclassroom yeah. nesikolo yithini ke ngoku le nto factors within the classroom and school environment that are impacting on the learners effective participation okay singathi apha kule ndawo uba into e, e, e, enoba yingxaki into yobana banintsi eklasini and andinaxesha mhlawumbi lohlala ndizama usincedisana naye one on one Eh, bafi- ba- ba- bafikile ku-forty konje ne Eh, uyirongo xa beba ifothi bambalwa hayi ndiyenza ewe okay ewe kaloku alright. eh, so you're right. ndizayifaka apha loo nto okay right teachers intervention and support okay jonga ihead yam Yeah. iye yandinika incwadi ngakhethe ethi mandimbonise uba funeka abhale ndawoni ndiyi-highlight Yeah. so ndizawubhala loo nto apha ne Yes. then ke ngoku umbuzo wam le ezi interventions bezisezenziwa apha ezibe ndisithi kuwo sezibhaliwe bezenziwa kagrade one Yes. nazo ndizazibhala apha Eh, into endiyenzileyo ko- abo- ebeqala ke kum lona kuba ndingugrade one yabo andiyazi xa sikugrade three awuyazi into kwafuneke because bazi- bazibekile zaclear apha ne? ewe apha kuthiwa and then ikhona unyaka indawo yonyaka Kame- kame- because you'll have to state uba i- ibiyenzeke nini bebesenze nini esi support you understand mm -hmm. but wena wenze uzibhale nawe esi esona sibalulekileyo sesi wena usowusenzile nawe apha eklasini okay. mm. comment on how teaching methods have adapted differentiated okay okay so ndenze ntoni mna apha eklasini mm. ebangela uba mhlawumbi ndizama unceda unceda lo mntwana njengele cat book ndithetha ngayo mm. okay family home and community situation kuzawufuneke ndithini ke apha hayi andisousewudibene nabazali bakhe kuzanyanzeleka ndibiza umzali ke ngoku ngoba andizuyazi mna uba wenzeka kwenzeka ntoni ekhaya mm. okanye zintoni ingxakanazekhaya okay olright um eh, mandinothi apha because kufuneka ndishedyulishe imeeting nomzali ke ngoku as soon as mm, possible mm. Mhm. okay isaqhubekeka ithetha ngezi intervention iyafika kulo nyaka ne iyafika kulo nyaka uyafika kulo nyaka kum hayi bekho Apha esikolweni. eh, i-interview le intervention ibisenziwa biyenziwe elapha esikolweni eziza kulo Okay. nyaka pheleyo Eh, but uyafika ke kum okay Uyafika okay Ah, ezinye izinto ngathi zicacele sisi khawundi le ntiki xolo mani ngathi ndiyagxotha xolo mani ndingathi ndiyagxotha but i think at least undincedile kwezi nto ndingathi bendingekho sho ngazo mm. ndizayifilisha but ndiyayazi eyona nto funeke ndiyenzile ngoku kuyifilisha ndibiza umzali yeba mm, mamele ukhawulezi ke endizohlala kakhulu sithando sihle ne sure